роликте турган эки баланын аракеттешүүсүн көрөлү биринчиси жүктү ыргытууда жүк кыймылга келген соң бала башка тарапка роликте бара жатат жүктү ыргытканга чейинки бала жүк системанын импульсу нөлгө барабар болчу ыргытуудан кийин бала жана жүктүн ар башка багытта кыймылына байланыштуу импульс нөл бойдон калууда бул реактивдүү кыймылдын мисалы экинчи бала жүктү тосуп алды дагы аны менен кыймылга келди экинчи бала жүк системасынын импульсу дагы сакталат бул абсолюттук серпилгичсиз аракеттешүүсүнүн мисалы болду жыйынтыгында денелер бирдей ылдамдыкта кыймылда